Perit, Kelantan. Lupa pula mak. Okeylah, okeylah. Korang ni dah bertahun bising pasal hudud. I pun dah malas lah nak kupas. Malas nak kupas. Apa jadi dengan nasib mangsa banjir rakyat Kelantan? Tak sangka video yang Aisyah tolong hostkan tu boleh jadi serius macam tu sekali. Polis pula siasat Aisyah sampai ke ada yang nak ugut pukul, bakar, bunuh dan rogol Aisyah. Apa yang kecoh sangat ni? sensitif sangat ke hudud ni sampai kalau sebut je jadi kontroversi? Di mana lagi tempat selamat di ruang awam yang boleh kita luahkan pandangan kita?